السلام عليكم I'm gonna make a light show nigga in the Save

Sredi keynote pit'i verada. Dai Фантазия я хама звучила. Mana shunday uylarda yashayman. Tushunyapsanmi? kech qolmagin xo'p kutaman bo'pti tushundim hozir ishlarimni bitirib olib o'taman